A aventura vai começar Juntos vamos deslavar. Mundo de Jake e seu amigo Fih Diversão é aqui A aventura vai começar não fim, eu sou sim Diferente, eu sou assim, tenho certeza que sou melhor Fala pra mim, baixinho O nosso lar é a terra de ó Eu vou encontrar a cura Vou viver com a princesa Jujuba Ela encontrou seu maior amor Então vou ficar com meu melhor amigo Hoje dia que seu amigo fim Diversão é aqui A aventura vai começar Juntos vamos desbravar Mundo de dia que seu amigo fim Diversão é aqui Eu estou no meu lar E não vou mudar essa escolha nunca foi difícil e eu vou ficar triste com o meu amigo, o meu pai diversão é aqui tá.